Nerede? Gözde sabah birinde aldı sabah geldi. Abi için. bir iki dənə qab-qacaq alacağıq. O tərəfləri də var. Novruz bayramı üçün alış-veriş edirik. Yaxşı. Alacı bir dəqiqə gözləyin. Ana alsın, qutarsın, sonra siz. Bir-bir də bir-bir, bir-bir. Espresso coffee maker. Bunu çemfe almıştım. Bu onun biraz e, daha böyük sayıcıdır. 13 dolar. Bura bak. Taram. Taram. Bax, əl vur, bax. Burada qablara iki nənədir. O tərəfdə də var da, baxarsan, tələsmə elə. Bunları ayrı qoyur, şöyle. Belə bir şey tapdıq, tərəzləri qoymağa. Buna da fikirləşirik, tort nə var, sən əlində qoyarsan. Bu da, bu da qəşən podnusdur ya, bax. Aldığımız şeylərə uyğundur. Bunu da qəşən tapdı, eyni şirkətindir, oxşardır şirniyyət qoymaq olar. Burada nə bilim, məsələn, meyvədən zəstər qoymaq olar. Əlavə olaraq belə çay stəkanları aldı süfrə üçün. Məncə uyğun gəlir bu Novuz bayramında bu da. Ona bax. Çox qəşəngdir. Qiymət neçədir görürsən? 50 60 dollardır bu. Yəni 126 dollar. Satdım. Bunlara 126 dolar çıxdı. Açıram, açıram. Səmərimiz ucu solub. Solğun səməri. Bu da aldığımız həmin ə, e, şeydir, qablardan biridir. Sağ ol, bu süfrənin bəzəyici, bu ayın 19-udur. Hə, Məryəm, sən nə üçün çəksən? Hə. Şey. Nə? Mani Pony. Hə, çək, çək. Çəkirsən, çək böyümür. Hə, Aytən xanım ə, e, bayrama yumurtaları bəzir. Malades, malades, malades. Atasının balası. Yumurtalar qaynayır. Yumurtalar qaynadı, soyuq su qoyub. Məryəm, biraz yavaşdır. İnfarkt vuracaq indi mənə burada. Hə, bir dənə sucuk çatlayıb. Hmm, nə qəşəsən. Nə qəşəndir. Bəh, bəh, bəh, bəh. Necə də dadlıdır, hə? Okay, şərəf. Məryəm. Başını çəkəcəm. Nəysən? Bax. Bilgiyə. Düşdü aşağıya. Ha, yavaş böyle yavaş. Meryem istedi canım istedi. Ben de bakmak istiyorum. Hadi bak sen hiç kimi hissettirme. Bu istedi biraz ehtiyatla. Yumurta geldi. Amazon'dan paket geldi uşaklar. Melek. Yavaş yavaş yavaş yavaş. Heyecanlanma. Aç da aç. Meryem de at Sen bağlıysan. Bax gör necə. Mən dürəndən də salmışdım. Yo, yo, Amazondan gəlməyəcək. Biraz şöpə toyum olmalıdır. Onu aç, aç. Aç, aç. Yaxşı da yaxşı, ürəyin getməsin. Aç bir görək nədir o. Mən sənə deyəndə 3 gündən sonra bu zibillikdə olacaq, heç özünü də hiss eləməyəcəksən. Sən həmişə beləsən, ay eləyirsən 5 gün sonra atsan qırağı. Ay qız qoy götürsün də. Gələ. Bu yox tapmış ayaqlarına bax. Ay qız əsəbləşmə. Bu nədir bunun üçün? Ağlına bax, buna bax. Ağla, ağla, ağla. Ayıb olsun sənə. Nədir bu belə? Nədir ki bu? Nədir də bu, nədir? Papetdir. Adam buna görə baxsın ağlacar. Ata ondan sənə 5 dənə alacaq. Al 5 dənə. Pink alaram Məryəmə, pink. Al 5 dənə gəlsin. Bu nədir? sabah birinde aldı sabah geldi. Ay bu onun için. Özə baxanda, böyüyəndə ağlayacaqsınız özünüz. Bu nədir? <laughs> Çoxdur. Bax bir tərəfdən <laughs> sən bura, bir tərəfdən o bura. Game on. Məryəm. Bir yerdə. Yoxsa alacam mən eləyəcəm. Ay qız, bu bacınındır. Belə Ağlamaqları gəlib prosta. Boşa. Ağlayın, ağlayın, ağlayın. Sarılın böyüyünüzü ağlayın. Uzaqlayın. Uzaqlayın ağlayın. Lola baxır ki, nə olur ki? Lola cic olub orada. Lola Məryəm, e, bacı ilə bir yerdə də. Hara satılır bundan? Gedim alım sənsin. Aynen. Olsun da. Bir Ben şu mi? Targette var bala. Varsa bak diyor, varsa diyelim alıp da belli olmaz. Dur Jane. Cet Jane. mi demiyorum, bazıya diyorum. Nerede bu zibilin adı? Popit Fujitsu. 7.99. Evet, qiymətinə baxmayın, gör var yoxsa yox. Ready in two hours. Hayır. Ha, pick-up öyle mi? Nasıl pick-up? Hansında da? Da var, Tapanga'da var. Aşağıda var, kötü var. Rahatlaşdınız? Hə? İndi gedin oynayın. Əlim daşmayacam. Bax. Молодец. Bu günləri ayın 20-sidir, bayramın səhərsidir. Bəzi çatışmayan şeylər var, gedəcəm indi onları alacağım, gələcəm. İki dənə qonağımız var, onlar da gəlməlidirlər. İnşallah problem olmaz, gələrlər. Bir yerdə qeyd eləyəcək bayramımızı. Məryəm, sındıracaqsan sən. Bu yumurtaları nə ilə lazım? Nə edəcəksən bu yumurtaları? Necə krek eləyəcəksən? Görsək görüm. Belə bir-birinə vuracaqsan. Hə? Malades, malades, malades. Malades. Hatta kalsın ha biz buraya yanında. Fikir ver. Yaşar yavaş. Mart ayın 20-sidir. Səhər saat 11-in yarısıdır. Gedirəm. Elçi bazarlıq demişdim. Əskilik e, var. Gedirəm onu almağa. Onu alandan sonra da qayıdacağam evə. E, biraz hazırlıq prosesi olacaq. Biraz hazırlaşacağıq axşama. Sonra axşam da ailə baş ailə ilə süfrədə oturub e, bayramımızı qeyd edəcəyik. Gəldim Q-marketə. Buranın içini çəkməyəcəm. O birisi videoda buranı çəkib göstərmişdim. Xiyar pomidoru gəldim Costco-dan almağa, yaxın idi. Oradakı xiyar pomidoru da yaxşı deyil, yəni. Dedim buradan sveç olur həmişə, gəldim bura. Bura Costco-da çoxlar. Ən böyük topdan satış, alış-veriş. Topdan satış market deyildi, biridir. Buradan da kart alsan, illik kart alsan onunla gəlib alışveriş edə bilirsən. O olmasa buradan girib alışveriş edə bilmirsən ya da ki bir dəfəlik kesit verilir sənə. Onunla girib nəyisə ala bilərsən. Burada hər şeyi paçka ilə almaq olur. Belə dənə-dənə almaq olmur. Gördüyünüz kimi Red Bull'lar falan da hamısı paçka iləndir. Çox vaxt yoxdur bura girib belə çəkməyə. Ona görə davam edirəm alışverişə. Bura haqqında sonra bir dəfə çəkərəm. Çox sveci pomidorlar olur burada. Mən bundan alıram. Biraz şirin pomidordur. Bizim zirə pomidorun dadını verir. Aldığım hər şey buradadır. 45 dollar pul çıxdı. Çox belə bir şey almadım. Və kaskon belə bir kartı olur. Aylıq bilmirəm, 55 dollardır, 50-dir, 65-dir, yadında qalmır bir şey. Hər il verirsən və bu kartla alış-veriş edirsən. Məndə görürsən 2016-cı ildə məndə bu kart var çox belə super də şəkillərim var, mən narkomanlara oxşayıram. Hə, so dostlar gedirəm indi evə. Aytan kömək eləyəcəm indi axşam süfrəsini hazırlamağa, bir də kebabı düzəltməyə, e, düzəltməyə başlayacağam. Bu videolarda mən əslində nəyi çatdırmaq istəyirəm, biraz onu demək istəyirəm. Bəzən insanlar ə, hə, başqa şey gözləyir mənim videolarımdan, amma mən blogger deyiləm, mən vlog çəkirəm, vloggerəm yəni ki, gündəlik həyatımda baş verənləri sizə göstərirəm və heç kimə burada nəyisə bir sübut eləmək və nəyisə bir ə, görsətmək və ağıl öyrətmək kimi bir niyyətim də yoxdur. Ə, və kameranı qoyum, öz başlayım ə, e, nələrsə belə də, yəni gündəmdə olan Azərbaycanda baş verən hadisələr danışım, olan üstündən keçim, nəyisə belə eləmə bir fikrim də yoxdur. O, o insan da deyiləm ki, nəyisə belə başlayım qiybətin eləyim, araşdırım, nəsə E, özümü ağıllı görsədim. O, o niyyətim də yoxdur. Ona görə ə, e, öz istədiyim tərzdə videoları çəkib paylaşıram və özümə ə, e, yaxın olan insanları ətrafıma yığmaq istəyirəm YouTube-da və auditoriyamda mənə elə gəlir ki, elə az da olsa ə, mənə baxıb, mənə hörmət edir və videolar bəyənən insanlardır. Bu da məni əslində çox sevindirir. Bir dənə narahat edən bir nüans var. Kommentlərdə çox vaxtı fikirlərinizi bildirmirsiniz video haqqında. Ə, sadəcə xeyir-dua verirsiniz. Düzdür, bu da yaxşıdır. Bu da mənə xoşdur ki, insanlar belə e, içdən nəyisə belə e, ürəyindən keçəni deyir, amma fikrinizi bildirirsiniz. Mənə daha xoş olar. Yəni video haqqında fikir. Mən məsələn videolarda çox detallar alır, çox belə ə, maraqlı şeylər göstərirəm, amma yekunda ə, onlara heç kim reaksiya vermir və bu da məni həqiqətən də üzür ki, biraz diqqətsiz baxılır videolara. Baxılır, amma diqqətsizdirlər. Belə, nəsə bunu da çatdırmış oldum. Yəqin heç kimin xətrinə dəymədim bu sözünü. Hə, bir də qısa onu demək istəyirəm ki, növbəti videoda azı Amerikadakı xərclərimizi və məndən başqa da ki 3 nəfər hələ ki var. Onlar da başqa-başqa ştatlarda yaşayırlar. Video çəkib göndərəcəklər. Onları artıq həmin YouTube-da görə bilərsiniz. İstəyirəm tək Amerikada yaşayan yox, başqa ştatlarda yaşayan Azərbaycanlıların və tək yaşayan və ikili yaşayan insanların xərclərini də ə, sizlə bölüşüm və ümumi sizin ə, bir ə, görünüşünüz olar ki, Amerikada xərclər ə, insanlara görə, fərdlərə görə, ştatlara görə dəyişir. Bunu çatdırmaq istəyəcəm sizə. E, Toyota'ya nə oldu bu maşının incələmə videosu? Onlar ikisi bir yerdə gələcək. Uzatmayacağım o videonu da. Sadəcə bayram gəldi deyənə mən bu videonu birinci paylaşmaq istədim. Belə. Nə Məryəm? Mənim elə bildi bu carrot şeydə. Hansı? Kartuşka? Həvədə xiyarlı davran götürdü, yedi sonra yarıda bildi ki, nəsə. Hə Məryəm, elə olmuşdu. Ayten xanım, nə edirsiniz indi burada? Столичник. İstaliçnik. Молодец. Молодец. Stanksız. Ne inir? Stanksız. Nə? Stanksız. İstəyirsiniz? Столичник. Столичник. Hə, indi mənə düşən hissə həyət təmizləməkdir. Gör, göründüyü kimi çox təmizdir, bərbad gündədir həyət. İndi başlayaq təmizləməyə. Ya. Təmizləyin, Hemen mən ağıllı ballam, təmizdim. de də təmizlə. Hə. Ay bala, 200 niyə bir yerə ediyorsun? Mən yazdı. Mən bu spor. Məryəm, sən gəl bu tərəfdən başla, o da o tərəfə eləsin. Nə o eləyir? Ah. Test edin, test. İstəmədim, getmədim. Meryem, krem, hani kremi üç tane soruyordu. Hani Böyle sözüne ha. Ah. mas coisas dela, bir soru değil. Ama işte ne olsun yaratıcı. Evet. Özgürlüğü. Sen eminsen bugün temizleyebilirsen. Eminsen bugün temizleyebilirsen. Buraya bak. Ben de bu yolda geçen təmizləyə bilərsən? Palata zibil əvəzində xəkəndəzə atır Yaxşı ağzı dolmuyor ki sen zibiliyor. Kızım meyili var ya zibiliyor. Sonra tutarım. Bir tane güvenler. Gelir sonra şey ne? Hə, şlansın. Okay. Hə, уже demək olar ki, все qutardım. İndi bunları yerinə qoyuram. Onları yığışdırıram sizə. Həyətimiz hazır. Ah, bir dəfə yuxum gəldi. İstəyirəm biraz dincəlim, sonra durum əti hazırlayım. Görüm uşaqlar imkan versə biraz yatardım. Gözlərim yumulur. <laughs> hə, yatmaq istədim, gəldilər. Hə. Bəli, Lengi var. Sən də kötələdin ya. Ana bilən kiwi kət istədi. Oh, yatdım, yatdım. Əməlli başda yatdım bir 2 saat. Bəs biraz aşağı yuxarı. Özümə gəldim indi. Ah, dur. Əti hazırlayım. Saat neçədir? 4-ə qalır. 4-ə qalır sonra da saat yarım yatmışam. E, Allah cibinə bərəkət versin. Allah bunu versin belki. Ha bunu şeye koy. Ha, bu geçiyor. Nədir bu? Şen tost. Ele leze kamera verelim mama. Может, ты мне next, next time тоже купи, да? Ben de kapatmayı Qaldı, yenə yoxdur. Daha yine seni verelim. Ay, keçirdi şeyə. Ha, ət hazır. İndi közümü düzəldirəm. Bunu da yuyub təmizləmişəm. Bu da hazırdır. Deməli belə kömürlər satırlar burada. Hazır e, üstündə nefti e, neftlə qarışıdır, benzinlə də yəni qarışıqdır. E, Spiçkanı vurursan özü yanır. Və bir də əlləşmiş onu. İndi bunu çıxardıram, bunun altına yığacağam lazım olan qədər, yəqin ki hamısını. Ondan sonra başlayacağam. Qonağımızın biri gəlib. Uşaqlarla oynayır. İndi Nicat da gələcək birazdan. közlərimiz üçün qızışıb. Yəqin bir 10 dəqiqə hazır olar. Mən də Nizatı gözləyirəm. Nizat gəlməli idi. Nizat gəlməli 5-də, biraz gecikdi. İndi harca bir 10-15 dəqiqə yəqin o gələcək. 6-ya qalır şey. Əmlər gəldi. <laughs> Nizat bəy, salam Nizat bəy. Ay Nizə təmi gəldi. Hə. Neyse gecikdirdiki ki, Allah hazır gəlsin. Mələk yaxşıdır mı? <laughs> Köz hazır, Nicat bəy də gəldi. Nicat bəy, bayramımız mübarək. Baxma, baxmadı. Baxırdım, çəkin baxmadı. bakma. Ona bakma. Den, den, den, neydir bu? fox ediyor bu. Ele bakma. Aha. Bu. Oh. Magic. <laughs> Hatta hocam mısın bu ama haberim niye yok? Ne kadar vakit yedir bunu? Güzel. Ben salam gönderdi. Kime gönderdim? Nermin kime istersen salam gönderme. Evdəkilərə salam. Evdəkilərə salam. Baxırlar. Baxırlar. Hə? hə? Bayramlarını təbrik edirik biz də evdəkilərə. Sumqayıta da oxu salamlar. Sonra bunu siz... Hə, nə edirsiniz, hə, nə edirsiniz? Nicat bəy. Yəni TikTok edirsən uşaqlarına. Yəni, resultı göstərəcəm. Aha, maraqlıdır. Mənə çox kreativdir ya belə şeylərdə. <laughs> Sağ ol Meret. Çak çak çak çak çak. Kreatif falan Meret. TikTok bu dine koyuyorsunlar sen follow eylesinler. Dava görsel TikTok bu. Angel's World 8. Okey orada görsel. Post edeyim. Yo ben sen screen görsen bana. Hani bu? Bu da sen mi? Şu an mı TikTok'ta follow ediyorsun. Amnesty videoları da var. var. Məndən var. Oy, bir dənə baxışım var. Hə, o əsl yıxılırım. Tuta bilmədim, özümü yıxıldım, bu da paylaşdım. Xanımlar salat eləyir. Göyçay aşı. <laughs> Hadi ay Məryəm. Hə, süfrəmiz yavaş-yavaş hazır yığılır. Hə, Aytan xanım, sonra nə eləmisiniz? Sıvı salma. Hə. Toyuqdur, hə. Ləvəndi toyuqdur. Hə. Ə, nə edirsiniz bala Limar? TikTok edirik. TikTok. Ədə hə, əmi də elə meyillidir TikToka. <laughs> Nizat YouTube-u partladarsan bunlarla. TikTok <laughs> çəkir. Yaxşı, görək nədir? Check out. Yaxşıdır. Nicat bəy. Oynar da kim oyuncu aparsın. Törəmiz idi indi də PlayStation. Xanımlar da çay süfrəsi hazırlayır. Özümüzə çay. Spoç var. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Tiramisu'dur, nədir, ondandır. Ona da, ona da. Barmaq vur dadına bax. Ay, maladır. Necədir? Qutdur. Əla. Gəl, gəl, gəl, gəl. Birinci sən vurursan. Birinci sən vurursan, sən vurursan birinci. Aa. Bana vurdu. Yere vurdu. Tamam. Tamam. Şimdi. Size. Gel buraya ben sana Ya ya ya. Zırhal. Ya elini uzatma. Uzat gözünü. Bakın gözüne yiyor. Bakın. Sen de elini. Sen res vurdun, sen düz vurmadın. Biraz bağla, biraz bağla elini. Ata çek, Nizat çek. İndi ben yer, indi ben yer. Onda ağzı yumurtadır. Allah eleme. İndi ben. Tut tut, emel emel, bek tut, bek. İndi sen vur. Ver ben bunu, ver ben bunu. Yo yo yo, ye ye ye. Her şey yaptım. Yumurtamı vur. Çim... Bek bek Çim, çimde sındı o vurdu. Bak böyle bak. Yaşasın insan. Krallık ayı sana Reyhan. Ya Krallık ayı hadi. sana. Yaxşı sən vur. Vur vur. O. Nereden bilirim? İndi bazıyla, indi bazıyla. İndi bazıyla. Bir bak. Kim ki söndü? Tak gelen. Şimdi ne oldu? Vur vur vur bir tane de vur. Köpek tut, buradan tut, buradan tut. Ya önce sana gidelim. Meral, Meral bu herhalde. Ahıra kim kaldı? Sen Bir de bunu oynayarak da gel. Bir de gidelim. Süt olsun ama az olsun. Süt olsun Süt olsun. Ama az olsun. Ama az olsun. Süt <laughs> olsun. Belə bu royal bəyinlə yaradacaqdır bizimki. Kremi az elə. White kremdir. Və dediniz məndəkindən istəyirsiniz, belə köpüyü. Yaxşı, bir də baxın. Yaxşı, südümüz burada. Qabımız burada. Təmizdir bu. Okey. Şirin olmayacaq ya. Prosta tamlı olacaq. Yaxşı. Eləsi bu royal style'dır. You don't believe it. Aşkım görürüm. Royal Style Coffee. Ha, bu Espresso. e, bu, Hı. bu şirindi. Bu şirindi. Bu da adı süt. O creamer'dı. Bu- ha, Adi süt tıkkın. Okey buna özüm. Yaradır sana göre ne yaradır. Okudu mektebini okuyup. Şey, Okey şimdi biraz bunu kızdırak. Suyu kızdırdım. Suyunu karıştırdım. Ne, nehre zat çalmak olur onunla. Arada nehre yağı satacağım. nehre yağı. Konağımız kofe istiyor. Burada YouTube'da düzəltdiyim kofe. Bir dənə söz yazından çıxdı. Əziz qonağımız. Əziz qonağımız, bəli, bəli. Saçdım, saçdım. Yeri, yeri. Yeri, yeri, yeri. Dəqiq çox acı xoşlayıcı da sözü. Конечно, конечно. Falan bir süt töküyorum. Azdır. Süt çox Süt eləməyəcək. baş Çox eləmirsən eləməyəcək. də bəsdir, süt eləmə. Ha. O böyle ürek mi şeyler deli. Onun üzerine yapmıyorum. Onun cebine böyle. Olsam Onun cebine mabentinde onu eleyebilmez. Bir de şimdi dadına bakınca çok kıyaslı. Üstünü yandırsın dolabı. Ya o bir de işte aldı aslında. Hocam bu kaynamış idi o var. Abi saçım saklamıştı. Buna bir şey olmaz. Olmazsa olmaz yani. Bak ona aşağısına neyse dökmüşsün. Karıştı o. Yok, yok işte sen karıştı. Karıştırırsan sen onu ya öyle kalır. Ya işte karıştır. Onun karşısı biraz şirinisi çok az. Eğer acıdıysa şirinisi çok az. O oradan yavaş yavaş öz şişirir. Ha, ha, bırak ha, böyle kaçacağız yani. Hiss eyle. Necədir? Çok zordur. Tamam. Mavi, süper. Ne nereye bebiş? Kat. Kat. Kat. Kat. Mavi. Ben de. Ha, in, ikinci oversini də Məryəm ödəsin anası ilə. Okay. Ay maalesef. Nize sumkayı ne koydun? Ne yaparsan bizden? <laughs> pırtlar kaldı, pırtlar kaldı. Şimdi de gelin de ver dedi. Sen bir tane paskayla sakkız geldin sen bu nerede? Yuhu getiren sakkız diye. Bunu şeyleri... Sen yuhu narın püstü sen neyse onu. sen götür Yo yo yo istemiyor koy. Oo, bahalı hediye çay. Əmi <laughs> sizə çay verir. Yax, qonaqlarımız getdi. İndi bayram da bitdi, hə. Mən də sizlə sağollaşıram. Sağ olun dostlar. Özünüzə yaxşı baxın. Sizlə müəllim Royal İsmailov Kaliforniyadan. Bu da bizim ailə ilə və yaxın dostlarımızla keçirdiyimiz Novruz bayramı. Hələlik dostlar.